Gocce cadono ma che fa? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. L'allerta seguirò sul sito della regione che sia un'allerta gialla arancione oh yeah, che sia un'allerta gialla arancione oh yeah, che sia un'allerta